Ha birini vurdum. Sağ ol ya. İkinciyi vurdum. Üçüncüyü vurdum. Hepinize merhaba arkadaşlar. Battlefield 5 oyunundaki rehber videolarına bu sefer de bir sniper'la devam ediyoruz. Şu ana kadar oyunda beğendiğim 3 tane sniper var. Bir tanesi Gewehr, bir tanesi Kar 98, diğeri ise Jorgensen isimli sniper. İsmini doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum. Şimdi arkadaşlar bu sniper'ı hangi tür oyunlarda oynamanızı tavsiye ediyorum. Öncelikle ondan bahsedeyim. Bildiğiniz üzere ben ağırlıklı olarak Infantry, Domination, Team Deathmatch vesaire oynadığım için anlık olarak tepki vermek zorundayım. Diğer silahlarda daha doğrusu diğer sniperlarda anlık tepkiyi bu silahta verebildiğim kadar iyi veremedim. Silahı oldukça seri bir şekilde kullanabiliyorsunuz bir kere. Yani zoom shot vesaire yaptığınızda diğer sniperlara göre yani belki saliselik belki yarım saniye bilemiyorum ama e, epey bir fark ediyor diyebilirim aslında. Anlık verdiğiniz tepkilerde, zoom shotlarda vesaire çok daha rahat kiralabiliyorsunuz. Geliştirmeleri de yine her zaman olduğu gibi e, Quick Aim'le başlıyoruz arkadaşlar. Kuyukarımla başlamamızın nedeni bildiğiniz üzere dürbünün geç açılması ve bu silahı zaten orta mesafeli sniper oyuncularına önerdiğimiz silah orta mesafede vesairede düşmanla karşılıklı kaldığınızda zoom shot yapabilmenizi oldukça kolay bir hale getiriyor. Devamında aslında sağ tarafa geçebilirdik. Burada recoil'in daha da stabil olmasını sağlayan bir özellik veriyor bize. Mermilerin her daim aynı noktaya ulaşması, mesafenin artması, daha uzak mesafelere daha iyi atışlar yapabilmemizi sağlıyor. Fakat burada farklı bir durum var. Mekanizmayı hızlandırma. Yani şurada bir bölüm var ya mermiyi tekrardan ağzına veriyor. İşte biz o mermiyi tekrardan ağzına biraz daha hızlı versin. Bizim işimiz daha da kolay olsun. Çünkü rakip 16 kişi. Belki bulunduğum yerde tek kişiyim. Hepsini birden vurmak istiyorum. Bu sebepten dolayı ben sol taraftan devam ettim arkadaşlar. Ee, son bölüm tamamen size kalmış bir durum. Derseniz bayonet takın. derseniz bir pod kurun fakat e, en başında söylediğim gibi bu silahı aktif olarak sniper oynayabilmek için kullanıyoruz. Yani burada bir bot kuracak olmanız, bir mekan aramanız gerektiriyor vesaire. Biz böyle bir şey istemiyoruz. Biz eğer bu silahı kullanıyorsak her daim anlık tepki verebilmek için, sağda solda yatmak için değil. Devamlı aksiyonun içinde olmak için kullanıyoruz. Ben bu sebepten dolayı bayonete verdim. Bunun dışında da e, iki sniper daha var. Birisi M95 Gewehr. Sanırım M95 miydi isim bak hatırlayamadım. Gewehr M95 ya da her neyse. Diğeri ise Kar 98. Kar 98'i açtıktan sonra orta mesafeli e, olarak da Kar 98'i kullanabilirsiniz. Uzak mesafeli olarak da fakat ciddi anlamda uzak mesafede ben gideyim 500 metreden vurayım, 1 kilometreden açığa alayım vurayım vesaire diyorsanız Gewehr'i Sniper'da da mutlaka öneriyorum. Ayrıca arkadaşlar Varsa bir öneriniz, varsa bir talebiniz bana iletin. Ee, o doğrultuda videolar çekeyim. Ee, o şekilde silahlar tanıtayım ya da oyun stili vesaire artık ne istiyorsanız bana ulaştırmanız yeterli. Hoşçakalın. Burada adam var. Vurdum. İkinciyi de vurdum. Onu da vurdum. Onu da vurdum. Aa! Ah! Gel buraya. La ya se la ha puesto el vello de punta.